dans ce décor. Que faire Nous sommes encore au Moyen Âge, au oh, purgatoire. Dès qu'on vous court mourir. tu n'es plus qu'un pantin. Depuis pilules au matin, des gouttes, des médecins. Tu es dans ce décor. Et que faire j'ai la tête qui explose. Je te prends par la main. Je t'aime, je t'aime, je t'abandonne. Dans ce triste décor de fou. Je t'aime, je t'aime, je t'abandonne. Dans ce triste décor. Volais-je je et ressortir quand tout, quand tout.